Если ты хочешь увидеть более простую версию разбор, то это есть на канале Ярика, ссылочка в описании. Обязательно зацени, он сегодня сделал прикольный видос. Но если ты хочешь играть мою версию, то табы есть на сайте Octab, ссылочка в описании. И не забывай подписываться на канал, ставить лайк. И если это видео наберет 10 тысяч лайков, то я публикую табы бесплатно. В описании я ставлю ссылочку на табы. Э, и не забывай нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Это был Акстарк. Э, чат-рулеточка скоро и много классных видосов.